生活科技密不可分，潮玩科技为大家介绍精选数码产品。有咗呢个 app 之后咧，大家尽量就可以避免。详细推介实用 apps，仲会请专家分析科技界嘅大小新趋势。三月四号开始喺财经新闻时段同埋楼市每日睇之后播出。